de colores es la energía, la energía del viento, la energía del sol, la energía del agua. De colores son los peces, la vida, de colores. De colores son las flores la margarita amarilla de colores son el fuego, la animación, el calor, la felicidad. De colores, en este espacio se reúnen para hacer comprensible los conceptos de energía.